Всем привет, а, с вами Сергей Инкоста. А, видео записывается для тех, кто любит собирать сатоши с различных сайтов. А, и сейчас в сети появился новый проект, так называемый поисковик, который платит биткоины. Но сейчас вы видите, как работает у меня робот, специально созданный для этого сайта. Мои программисты довольно долго получали скажем так, ремнем по одному мягкому месту за кучу ошибок а, в коде робота, а, которые они постоянно лопатили и так далее, пытались его сделать, чтобы он а, мог спокойно работать на этом сайте. Почему? Потому что сайт создали достаточно грамотные программисты, вот этот вот поисковик – а, и он достаточно быстро определяет роботов, а, он определяет, а, блокирует роботов, вот. то есть не дает вам работать. Раньше сайт предлагал по 25 сатош, ой, по 50 сатоши за поиск, но сейчас выплаты снижены по 25 сатоши за поиск и 50 тысяч сатошей для вывода. Но если 10 тысяч раньше для вывода, можно еще было как-то набить ручками, да, э, не сильно долго, потому что выплаты довольно-таки высокие, 50 сатоши за поиск, а, то сейчас по 25 сатоши вы, честно говоря, замучаетесь. Поэтому мы сделали, в принципе, мы и раньше для 50 сатоши делали роботы, но тем не менее. А, как работает робот, сейчас покажу. Э, человеку вот так вот э, сидеть и шлепать что-то там по клавиатуре, ну, честно говоря, нереально. А вот работает робот. Видно, что он работает самостоятельно. Было у него несколько перерывов. <clears throat> несколько перерывов было связано. Первое с, э, с тем, что мы поставили его на компьютер, и у нас ночью вырубили свет, включили только утром, но ну, сейчас увидите. Вот, в 0027 у него была, и только в 8 утра он начал заново работать. Но в целом он настоит на VPS, на отдельном компьютере. Вот видите, например, что работает робот. Самостоятельно человеку это сделать нереально, ручками каждое там время убивать. А, есть предположение в сети, что каждые 5 минут, на самом деле не совсем так, время играет от 4 минут до 7-8 минут, поэтому а, то есть раз в это время можно делать запрос. Поэтому мы сделали а, робота таким образом, чтобы у него время менялось, время поиска менялось, и его скажем так, меньше вычисляли. Вот. Сейчас подойдет э, время, ну тут я не дошел. Тут можно долго листать просто вот э, постоянно. Девятая страница, там сейчас потом десятая страница. Кому надо, поставьте на паузу. Посмотреть. автоматически собирает, э, когда выпадает плюс 250 сатоши, то есть он на это настроен. Если у вас выпадает, он это соберет. И так далее. То есть видно, что по времени, которое отображается здесь, видно, да? <clears throat> целом этот объем, который вы здесь видите, вот эти вот 9375 э, сатоши, он нас наработал за 3 дня. Вот. Э, за 3 дня он собрал 9000. 50 тысяч сатоши э, к выводу. Ну, возможно, я буду снимать, возможно, не буду снимать на эту тему видео. А, когда здесь выпадает плюс 250 сатоши в первом посте, он его точно так же автоматически собирает. А, робот не вводит в эту строку поиска слова из а, текстового файла, который мы сделали, там более тысячи слов. <clears throat> вот. А, он их вбивает в скрытом поиске на странице. И потом при обновлении э, страницы вы увидите, что вам начислили сатоши. Скоро подойдет время, текущее рандомное время, которое он посчитал для этого периода. Вот и он покажет, что прошло начисление. Так, а как приобрести данный робот? Стоимость робота 2000 рублей. А, необходимо за подписаться на рефералку, то есть стать рефералом. А после этого <clears throat> пройти под видео будет форма для заказа данного робота, а, пройти на эту форму и заполнив ее, соответственно, указать обязательно ваши платежные реквизиты, то есть э, вашу карту, э, с которой вы будете в дальнейшем платить э, сумму. Далее, когда вы заполните саму форму, вам придет подтверждение, что мы получили вашу информацию, и ожидайте, когда зарегистрируется минимум 50 человек для того, чтобы можно было а, приобрести данный, данного робота. А, но если вы счастливый обладатель больших а, денежных сумм, то, конечно, оплатив там, 10 тысяч рублей за данного робота, вы получаете его быстрее, чем все остальные рефералы. <clears throat> Но это будет написано в соответствующем письме. Сейчас подождем, когда робот дойдет до выплаты, то есть вы увидите в реальном процессе времени, как это произойдет. Вот даже сейчас мы встанем сюда. Так. Обновилась, обновилась страничка. 10.35 а, была выплата. Сейчас, так, сегодня у нас а, 14 августа, понедельник 2017 года. Буквально секунды остаются. Внимательно наблюдайте вот за этой цифрой. Вот а, прошло начисление. Идем в личный кабинет, обновляем страницу и видим, что у нас 42 минуты прошло начисление, плюс 25 сатоши. Мы с вами при этом палец о палец не ударили, для того, чтобы это произошло. А, нюанс. Сейчас скажу нюанс. А, дело в том, что а, поисковик периодически присылает а, так называемую капчу а, на подтверждение, что вы не робот. Да? А, периодически это примерно раз в 500 раз в 600, бывает раз в 1000 набранных сатошей. А ваша задача просто ввести капчу, то есть тут будет такое синенькое окно большое, а, никакой рекламы, ничего, просто окошко для ввода капчи. Вам нужно будет ввести несложную капчу, вот и все, и робот дальше будет работать. А, сложно это? Нет. За день бывает ну три раза, три-четыре раза максимум а, вводишь капчу. Э, мы сейчас готовим э, звуковой файл, который будет показывать, что э, звучать, когда вам необходимо будет ввести капчу. В дальнейшем программисты доработают функционал и будет отправка вам на e-mail, сообщение о том, что нужно ввести капчу для робота, да, это очень удобно тем, кто в течение дня а, работает на другой работе, им просто будет приходить на e-mail оповещение на ваш телефон. Соответственно, если у вас, у вас подключена электронная почта, вам будет сигнализировать о новом сообщении, да, и так далее. А, у кого есть VPS, а, а, платный или бесплатный, неважно, бесплатных сейчас тоже куча, а, может просто на VPS поставить а, данный поисковик, загрузить все данные по соответствующей инструкции, которую мы пришлем, а, и а, пользоваться им через а, облако. Тогда тем более не нужно будет иметь на руках звуковое оповещение или оповещение по e-mail. Ваши просьбы, пожелания – а, пишите под этим видео ваши вопросы под этим видео. А, регистрируйтесь, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Я буду рад а, тому, что вы подписались и поставили лайк. За каждый дизлайк мы будем отслеживать, кто конкретно это ставит, и будем блокировать пользователя, если он вдруг не написал комментарий под видео, почему он поставил дизлайк по какой причине. А, далее. А, еще раз, ребят, повторяю. А, копий мы раздадим только 50. Реально. Для этого поисковика больше я не вижу смысла ставить копии. Да и, в принципе, количество вырученных денег частично процентов на 25 покрою затраты на программистов, которые это все писали. Вот. Так что всех жду. Регистрируйтесь. Моя реферальная ссылка будет э, в форме для заказа. А, всех милости просим. Но ну, сейчас подождем, когда он еще раз начислит. И пока это время идет, проверим, как у нас работает <clears throat> робот для фри биткоина, фри доджикоина. А, вот в такой форме он у нас э, отслеживает время до следующего ролла. А когда ему нужно будет разгадать ролл, как вы знаете, на FreeBitcoin сейчас новая рекапча. А, вот он набил 6000 сатоши за несколько дней. Сейчас подгрузится история, покажу. Вот, пожалуйста. Ну, так как у нас э, Э, free bitcoin, free dogecoin вставить на VPS форме, да, то, соответственно, видите, что он, в принципе, работает без каких-либо сбоев. А здесь у нас, то есть, сейчас э, покажу, что это free. Быстро, быстро, быстро. Так, секунду. Остается 50 секунд, попробуем успеть. А, 13 число идет, можем свободно ордера просматривать 13 и 12 число. Тут собираю даже такие выпадают, когда ну, это стандартная процедура роллы. Очень удобно его использовать на выходных, а, когда можно дать повышенные выплаты реверт поинтов. То есть все, как вы видите, free. Да? А, на Dogecoin. Точно так же. Точно так же. Вот он работал 95 часов. За 95 часов он собрал 46 э, доджикоинов. А все работает в автоматическом режиме, разгадывается в автоматическом режиме. Присутствует некоторое рандомное время, которое будет отличаться от времени здесь, она потом обновляется. Э, здесь есть некоторый скрытый такой код, который, например, как вот тут будет видно на FreeDoji Coin. Э, осталось 4 минуты. Так. Не успели, но... Сейчас, секунду. Значит, покажем здесь. Вот 49 минут прошло вознаграждение плюс 25. Вот тут, кстати, как, какая реклама выскакивает. Э, в большей части все это фейк. Э, по большей части. То есть процентов 10 здесь, да, что-то что, -то, реальное. А все остальное ерунда, поэтому даже не заморачиваемся, не смотрим. Всем спасибо за внимание. Всем пока.